האם הנקודה 3 פסיק מינוס 4 היא פתרון של המשוואה 5x ועוד 2y שווה ל-7? במילים אחרות, האם x שווה 3 יחד עם y שווה מינוס 4 מקיימים את המשוואה, את היחס הרשום פה. דרך אחת לעשות זאת היא להציב y שווה מינוס 4, x שווה 3 בתוך המשוואה, ולראות האם 5x ועוד 2y אכן שווים 7. אז יש לנו 5 כפול 3 ועוד 2 כפול מינוס 4, זה שווה 15 ועוד מינוס 8 וזה באמת שווה ל-7. כלומר, הנקודה הזאת מקיימת את המשוואה. כלומר, זה על הקו שלנו. זה פתרון. ערכים x שווה 3 ו-y שווה מינוס 4 הם פתרון למשוואה הזו. וכך למעשה ענינו על השאלה שנשאלנו. דרך נוספת לפתור זאת, ולא אכנס לפרטים, היא לשרטט את הקו. הקו ייראה כך, אולי, אני לא, אני לא מדייק. ואם השרטוט שלכם טוב, תוכלו לבדוק אם הנקודה נמצאת על הקו. אם הנקודה כשמסרטטים את הקו נמצאת עליו, זה יהיה פתרון. אם הנקודה לא על הקו, תדעו שהיא לא פתרון. אך כדי לעשות זאת צריך שהשרטוט יהיה מאוד מדויק, כך שאפשר יהיה בוודאות לקבוע אם הנקודה על הקו. כשמשתמשים בשיטת ההצבה, אם מציבים את הערכים במשוואה, כדי לבדוק את התוצאה נכונה, זו תמיד תהיה דרך מדויקת. זה כל מה שהיה צריך לעשות, כל מה שצריך לעשות בדוגמה הזו. אם כך זה בהחלט פתרון של המשוואה.